Здравей! Аз съм твоята пра. Пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, правнучка. И до мен достигнете това. Не знам какво е, но вече със сигурност знам, че съществуваш. Благодаря ти за това послание.